Estaban muy, muy cansadas después de recorrer el Museo de Ciencia y Tecnología. ¿Conclusiones? Estoy cansada. Estoy cansada, pero es maravilloso. El mimo no le llega ni a los talones a esto. No. Eh, realmente acá Necesitamos, o sea, el MIME es como un museo interactivo, choro. Pero esto también es un museo interactivo, pero es, pero es un museo de ciencia, ¿cachai? Es un museo sobre ciencia, sobre ah. tecnología. Como que siento que necesitamos más museos como sobre ciencia para que ah. aprendamos más. O sea, imagínate una cuestión así, eh, como que obvio que vaya a aprender bueno, eso espero realmente. Yo he estado en otros museos de ciencia y siempre son bacanes, pero este la embarró, es cuático Aparte que la estructura en sí es muy bonita, vale totalmente la pena, así que si tienen la oportunidad, y aparte es como doble, pueden pasar todo un día solo aquí. Onda como estar en la mañana aquí en el museo y después se van al mercado regatear, que está en el mismo metro. Así que tienen todo un panorama de un día en una estación de metro. Es bacán y yo la otra vez que vine, caminé desde bueno, hacia allá, al Century Avenue, y es maravilloso. Maravilloso. Son puros edificios, pero como que da gusto mirarlo. Es cuático. Y para allá está Century Park. Son tres estaciones de metro. Caminables. Caminables y necesitáis dos días <laughs> para eso. Mm. Así que eso.